Hello? Kazi Kazie Gwanga. Afande Danson Busurwa. Yeah. Jebale afande. Sina jengo la they have trained me here in military camp Muya. Muya military barracks? Muya military. Mutawana cha afande ati. Na mu je. Mm. Kati yao. ndi awo. Mm. Nga bansindikidde military police ne mbabuuza. bano lwaki nti aa ah, ah, kyetabisa okukuuma ne bagamba munkuuma kinde nekuuma tebagaana kati kano akantu bwe kayingidde nga abamiitari batambulira butambuli mu byalo bagenda kukwana bakazi babantu nenda bantu bagenda kuleeta bulwadde ne mbapakira ne mbazzaayo ne bagaana ne bagamba nti nokubeera n'omu ne mbagamba nti we gwe mulese Mm. yakwana omukazi ku kyalo batambula bajja kunzita nze sibeetaaga mm. kati kati ah simanyira kumanya kati bakunonye ekyana ah, nze nzize waliwo omutawano wena mujja mu amerika mm. ajjaba chief bodegari wa nemugulula emundu nempita mu authority naziyingiza yatuuka awo n'akwatagana n'emikwano bwe basomangao nabo mu maga kandi hmm. n'afuuka ekirala alina emmundu atambula nazo mu bba hmm. ndi mwana wa jeno kasiira eggwanga kama hmm. tokosa linnya lyange katolwaliro nensala okugenda omugjako emmundu ezo sebo bwe ntuuseeyo gyabeere ebulamuwa eyo ne mwe aleeta emmundu ezo mm. ah. n'abuuka ekyamika n'atabuka ne mpita mita poliisi mm. ne bajja ne baŋga nti mm. jangu simanyi jakosi ayagala kwogera naawe gazinzize wano katibaŋŋaanya okufuluma okufuluma eh. naye mbabuuza nze siriwa amagye nagavaamu lwaki mwawereza mitere polisi nga temumbuulidde nga banjagazaki kati akawuka kazze nze nfe tolaba kubona bantu bangi saagalira ddala nembwa yange wonna ekiso kyange ne munu zibakanyugidde zonna eh. saagala kumanya afaana oli mbuya abomakyeru aa mbuya oli ah, ah, mbuya ee kegeaasinge kasir eggwanga bamusimidde mbuya eh, oka ensonga bagyogere kalafande fande nakuwuliza webale nyo nsuulwanjogera nafande kasir eggwanga kanyuga ku mitima rundi ne mori namatuvu Eh, ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo hmm. n'otwala gyoyagala gyotaga hmm. n'ogireka waliwo ate ajagala ensi bwete bwetambula hmm. nze steven danstan busuulwa eh? natunuulira nebane nga babawandika mu mpapula z'amawulire author special assistant to the president ekyo bajja kikujjaku neyenze tewali agenda kunzijaku nti ndi mutani wa yowaana mirundi nemmole bamafiya balowooza nnyo ntweguya ebifo bya gavumenti notato omwana afaanana kitaawe tebamwalula kakati ffe tetukyaddamu ebyo simanya kibiina kyekimpi tetukwataganekimpi tetukwataganengotubaganire mu studio muno ebyotebiriiyo nze nasoma propaganda ino inflated titles ino titles ayina biki mbimanyiera nabagamba n'abaana bange nti i respect the president so much mm. that i cannot do what i would have done yeah. ekyo ekintu singa bakijja dda mu likodi zange era tekirisigalamu it will be expanded from my recordsat a given time tisibangako nakyo so ngende mukoti ndayire enaku kumi nanya nti ekyo mulikoti kyange tekibangamunaye nalowooza ti abo abaana bajaga nti ajemedde pulezidenti ngaabalala mm. bakitwala sagendayonayeakasimo nkalyasaina gundi omanyi fo you nina akatabo kange omumbadde nkasoma kumakya nembagamba ti aiwe singa nkajemu nekati motoka egenzi nembagamba nti obujozi we bwava wonna mu gavumenti bebaana abo abalinza okujoga nebakujjano nebakutwala wano nogendayo bakutegeera ti babasooka nebakwonoona nebabbawo sente nebaziswala ngwe nebakwebalibufu olinja kubatta omutanwakajijisinga yebasi nojjako neprogramu zange ojjakoya ajjako embamu bebamuwasona aliyo ajjako emu bebamuttenkunaabantubamuttees kakati ntekyembabuulya nti mmwe ekibabonyaabonya is to accept to be humiliated a violent marriage must be beneficial to the family obonaabonera kibagenda kuwakoki nabaga nti okukola n'abo bamafiya ba uganda olinga omusiraamu yebba ku basiraamu banne ng'alowooza sente n'agenda ayamba bakafiiri okwokya embizi bwe bakulyaza amaanyi okuba endowoo mafiya teri kuwa ku kikumi teri akolera mafiya n'agaggawala mafiya erowooza nti okukola nayo is a privilege oyayogera ne bagundi n'ofunaki amin created billionaires oba te created billionaires you tell me babillionaires bamafiya bebakuriatins they allies kukwetisa bagage zaabwe ekitegeeza nebwobabeeramu nebwetababeeramu toyina kyogenda bafunamu bukadde mukaaga mwemitwalabiri mukaaga n'okwambuka waggulu asatu musanvu mwenkumisatu be baakafa bukadde bubiri mumitwalo kinana mwena be baakawona mu nsi active cases mu nsi yonna ziri obukadde busatu ah, n'okwambukako waggulu katono mu uganda twakoonye bina kumi na musanvu cases ajjanjibwa bulungi ah, bwatyo bwatyo naye nga gyalianti kakati kyembagamba tekati hmm. abakwata kasiri eggwanga nebamuteeka ku kota gaadi yembuya hmm. about four days bamukyosa ddayateye kakati bode ye e, kyebe yali emanyidde for days n'ebivaako thats very dangerous bwoba nze katonda nyambye ebintu byonna nembisoma bakugamba nti singa obadde onya omwenge toyinza kuvaako mulundi gumu osooka eyalyanya ecupa ettaano nonywa nnya noddayo ku ssatu noddayo ku bbiri so that the body egende ogimanyiiza eh, kuba bode neyinza okubanga kweyimiridde akugamba waliwo abalina addiction nti bwembanga sinywedde mpulira bubi analoga nti mani leka kasirye eggwanga gwe yakubira esimu esawa mekanze yankubira mwenda mm. nti bansibidde buli abantu nti bansibidde kukota gadiwhat happened gamba tunuulira tumukunde mm. tumukunde munaku bbiri yali ajenjebusibasibulamusitulei eh, not used to that life if the president goes back to the bush can die in five days ensiri temuluma abayeekapise katikati life ndala mm. kakati mmwe laifu ye he was even shocked kaseere kwanga omuka nti wanda arest osobola genda yes you can die kakati nze kyemvambaga nti ebintu ebyo mwetaaga bapsychologist bemutalina kuba society yalowooza nti bapsychologist bakola society bapsychologist bakola nnyo hmm. even to change the environment mwe mugende eruzira mubuuze omusajja byamugisha bamwita byaluhanga ah, eh, byabasaija byabasajja ndoooza ebizibu biba byabasajja hmm. byabasajja ajja babuulira categories of prisoners waliwo prisoner alwala obulwadde tubulina mu mutwe nga ye embeera embi emunyumira nnyo alinga embizi embizi kasolo gijja mu tosi nogikolera zino ezomukyalo ezaffe ezitradition erwala efa yamanyira kubeerawa wabi kakati okimanyi nti waliwo omusibe amala emyezi omukaaga mukomera ne bamuta nabanga afuluma kooti nabba esimu bamuzeeyo nedda life ye is better in prison kakati today omuntu akubba esente ogende omuwabire mu civil court bamusibe emyezi mukaaga anti gwomuliisa hmm. abantu bonna bawuputinga kubaliisa wy luzira tekyatiisa eh. kyakubiri bakusibanga ki hmm. butasamba kyalaani kakati newaka ebyalaani bimeka ebisambibwa ebyalaani hmm. ati gwetumanyi luganda nalyewaka eh, naye tasamba kyalaani kati omusiba emyezi mukaaga mukomera abedda basibanga kyalaani kakati ekyalaani tekikyasambibwa eh, naye waka takisamba people now opt to go to luzira mm. babasibireyo because how come that northerners used to join the army the condition of the army was not far much difference from their conditions it of livingyes pulezidenti yagenda e burundi mm. nebaleeta abaserikale omumukuuma ku woteeri ye ku bulinzi mm. they came with metresses mm. abaserikale abaffe ne babuuza nti azze ku bulinzi najja ne tenti najja naki ize kano mm -hmm. kano yajja n'omufaliso gwe yinki mukaaga mm. ii ofisa w'amagye nti ajja atya nga bamukkiriza yiiga emagye ga burundi mm. ejeno eh, eh, yize ejeno ejeno tayinza kutambuza bigere kati jena akumi omuntu nnya ngaki kakati babagamba nti muteeke enamba puleeti ku motoka zammwe nolaba eh, eriko fosita jeno nga pulimo dawudu bye standard is bajeno bajeno gende kenya olabe hmm. ejeno yize ejeno so therefore kakati ebintu ebyo bano tebalina ba psychologist mu magye temulimu ba psychologist mu police temulimu ba psychologist tebaminimaizinga ba, ba but kasirye yali genera hifu ye at his age to tell him that you are under arrest sekabaka muteesa bwe bamuwaŋŋangusa yalina mwanyina gwayagala ennyo hmm. mpologoma bwe bamubuulira nti muteesa bamuwaŋŋangusizza he died she one of the princes died instantly he tukiyita inoculation hmm. abazungu nga bagenda okukusibira ku airport tebayinza kuga nti wunde arrest no nepolisi edda yakugamba nga kakati awo omulambo gwe gumaze okuzuulibwa ne bakwatayo abantu basatu bagiyambe mukubuliriza kwayo tukiyita ufiozim ufiozim means hmm. giving you bad news in an erectere way tebabirina era amajete ganaunsing agekeya agali professiona toyinza kusanga mumonitanga ekubi nti abajasi kikumi bafudde babayolerawo diame mala ku, ku informinga the next of kin eh, naye mu ali shahabu ali shahabu yabakuba esomalia mm. yongega ntwakubye bibiri mm. muba mwajjayo nsanvu nemugikolera ne seremoni entebe mm. nemubayinaniza mu bigundi byamaanyi kakati mmwe mu ali shahabu yekakasaba financers nti emirambo egimu bagikwese naye tebakkiriza nti twabakubye mm. kati naye gadde nnyo amekamanda amekamanda wa uganda hmm. yakulaze documentary naye documentary teyabadde professional naye at least the message went hmm. ye yakulaze najja wano nenjogera nti abamaje ab'emmere bagenda kwediima bobaga nti babawa allowance hmm. the man did not answer the question directly yakulaze updf lolo yayo yafuyire enzige yes yafuyire enzige nejja nekolaki nejja ekisamba ku nyanja nejja nekulaga emirimu gyezekola mu ame military muki nekulaga infact eh, yes era nafunye i developed an idea hmm. nembagamba nti ame retired officers bogende tanzania nge kenya babeyambisa mu administration abamaje retired generals nti abadde amakamanda wamaje ga kenya agenda kudayo yavuwale kibwana bamutwala mumombasa poti waliwo omulala mejegerani yali muyiso yayo ya waliwo omulala ono gundi mwasese yakalizaininga because these are educated people and they have acquired experience dira wamaje omutwale mugundi ewayigigi olabe nti kayigula omutera ewayigigi kayigula yayola bamukula nayola mukwezi nayola nti museveni yalagidde kayigula nti bakwate kyovula bamubanadduka anti kyenkubuulira nti onayigigi civilian bwabwe bamuwamba dda kakati kyegamba nti nze nafunye bwe nalabye edocumentale eyo hmm. nafunye naidia egamba abaana ba doctors all of these crucial services must have eh, must serve two years in the army eh, ve mulago ngaoli dokita naye gendako osome ku training yamagye hmm. nti ni case babatwalenga reserve zebabawe sente kudu money because omujasi ayina entraininga gyebamutraininga mu mm. etafaanana balala so mumawanga agasinga obungi wano bote yali akireese naye nabaga nti gavumenti yonna kasita abantu bagikyawa buli kereeta e, referendum obote yaleeta bakayitanga kasanvu akasanvu means nti omwana bwe yamalanga erevo ng'agendako mu maje mu mawanga gonna bwe bakola bwe babanga toli gundi tusibya busika butu kakati baprofessionals bonna nebafunamu military element why has yame performed why are the others not performed mm, omusajja yaŋŋamba naŋa nti local defense yoyogerako yina ekigibulamu tutrainingira emyezi mwenda yatrainingira emyezi mukaaga ti emyezi egisooka esatu introducing it to the camp netukutraining awo biki eyo eh, teba nnungi kakati ate netukutraining dehumanization okugjamu oba omuntu ofuuka ensolo tiate kati emyezi esatu egisembayo netukukomyawo mu buntu eh, ah, ah, ah, bakamandakakati owerodu yakoma ku myezi mukaaga bamutendeka ne bamugja mu buntu atalina process yamuzaayo mm. eh, deliberatire kuba myayasike kakati bino kale forward egamba in this book in this book no longer uh, in his book no longer at is kinua achebe used the character obi to demonstrate the problems faced by young educated nigerians obi o obi ajuru and the mind at last is at rest was named so because his father had produced girls before he got a boy obi was trained in england on his return to nigeria he deeply fell in love with a highly flying city girl called clara clara lived a high and expensive life that depleted obes financial resources secondly clara was an osu a cast child who could not get married mukomera blinded by love obi believed that since his father was a strong christian he would allow his marriage which he flatly rejected the old man pointed out that although he was a strong christian this did not mean disregarding culture We are Christians, but we can't marry our daughters, he pointed out. Instead of disengaging himself from the Clara machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Clara. He was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother died. Obi did not attend the burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in businesses. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that the businessman was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxury, luxurious life? The answer was that, like OB, he could not disengage from the Clara machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or be defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi who spent, had, who spent all his income on Clara while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. In 1983, mm -mm. Mm, obi, obi ne clara yes anti nkugamba nti omusajja kirumu akiba yawandika akatabo kenolonga ati is hmm. nakuteramu kalakita ya obi hmm. obi yali mwana mugezi nnyo abawumofu ya progressive union nebasalawo bamutwala obwere okusoma asoma amateeka yasoma luzungu kuba abanigeria balinga baganda nga bakaya netaka nagenda nasoma nakomawo nebamuwa omulimu gwa bbeeyi european jobs mm. kakati bwakomawo nakwana omuwala nga bamwita kirala mm. kirala nga mwagazi wa life nnyo abad black nalya sente za obi obi ne sikimu yamutwala okusoma umofia progressive union mm. teyagisasula yabaga nti wati this friend of mine don't understand is that after labeling so much they put me in a group where members greet each other how does the car behave do they want me to say that my car is off the road because i failed to pay my insurance teyabasasula sikimu neefa kirala n'amulya sente kati n'agenda ewakitaawe n'amugamba nti dadi tye eh, ŋenda kuwasa omuwala nti muki nti osu osu be baana be bazaalanga ne babasula ku nsiko bamubibira ensolo zibalye kakati abalokole ne bannaddiini baabajjangayo ne babalabirira kati yali gwebayita osutafumbirwa tawasa wakisiraani kitaawe namugamba nti tewali asobola kuwasa osu namugamba nti taata oli mulokole naawe namugamba nti yesamwe mulokole but balokole dont mar our daughters we must respect culture mm. machazamwe religious man culture must be respected kitaawe nagana marriage obi yali ayagala nnyo maama we hey. bweyali ayoza obi yakubanga endongo ku ssomero nange nagikubanga twaddyanga girita netugiteeka mu meeza eno wansi egirita netugikubanga endongo musomesa ali ku lubawu nagamba wazidanit mwena nabakuba embooko ngaate gweogisonzesa eno wansi w'emeeza noga kati ngenda bbaku byamu nogikuba endongo tututututu kati obi yali abikola naye yaleka ejirita mu nsawo ye maama we aba ayoza e, e, empale ye nemusala obi yalowoozanga nnyo bwe yalaba engalo za nnyina nga zivaamu omusayi yayagala nnyina naye kasaba mugana okuwasa obi nyina yafa teyakolakiteyaziika buli eyamugambangako nti leka omuwala yamulemerako kakati nembaga nti nemubukulembeze ne bisinesi mwekiri ebusinessman yayita ba auditors nga bisinesi yeegwa nebuga lakizalizi zino na zino ngaagoba house galonaku mumakapamata bisinesi neegwa because he had not he failed to cut off the expenditure eyalakizale kuba yali emaze mumuli it had become part and parcel like kirala kirala had become nti katonda agenda nakuletera embeera nti ekyo bwe kitabaawo ekyo omukazi nagamba kakati bagobye kubwa minisita bwekiri muzeeyi akuwobwala dc naye us tunabaana bagana okusoma nga nyabo bamugobye muwala ewange tebiriyo ate ewange abaana bange baŋamba kimu eyo emotoka tejjanga kusomera ewaffe abaana batuvuma nti yaabo leeta mirundi one banyiganya okulaba nga emotoka yayusnedda bamanyi kiri tempulala abaana babajerega emotoka eh. eh, yafeyamuwa musolo natawa naye akuvuma mukubo era nze kiambye nga nkuwulire nga okyogera gwe tuyimirire obanga owomusolo ngukuddize kakati nenkuga nti abakulembeze nabo bafuna kirala abakulembeze bafuna ekibinja kyababbi ate bwe baba nga bali kuloozi naye bamuyinako oluganda era kyovula mu byofuzi batugamba nti a leader cannot hold the power as long as his family expands tolobert yali musajja mulungi nnyo owa liberia abaana bwe baakula famiry negaziwa ne bawasa ensi nebakyabo kuba buli wamu bonnanga era bebafuulawo buli wamu bonnanga engalo kuba bwe muba mugabana nti totegera byetutte nuuni to, to naye bwemugabana akambi buli omu amanya nti baba bano webali baabo bazze baba bano bali wano baabano buli kamu konna ne bakabba ensi naye bakyawa enkolo zonna ne bazirabanga bebaliwo bebakuba abantu beba bajja mu gavumenti abo tubayita bakirala kandi the president sirawe the kirala mashini ono ono omusajja gundi oweiraq saddamu husein yali amajje gaffe gasomeranga wa ku mulembe gwa mini kasita ya wasa abako nebawasa abawalabe nebawasa nebaleta olunabe mu famiry eirak yes abaana bamubutu tobamanyi abaana bamubutu gyebali badokita baki naye kasa maama waabwe oli omukulu yafa nawasa eyazaala kongolo kongolo yafuula konga ekirala once the family expands when you don't have control over them they become the kirala machine and it becomes very difficult for the reader to throw away the kirala machine yes kakati ekyo eh, ke katabo kange nakawandiika ddi nembaga nti omukulembeze mu byobufuzi tulina kyetuyita losing election and being defeated losing elections means nti you have failed to address the concerns of the people for example mu kampala ku mulembe gwa musisi we did not, we are not defeated in kampala we lost kampala why gundi musisi bagenda omuleeta previous election nga bakansala abasinga obungi bonna banrm bonna hmm. era lukwago yajja independent sematimba yali amuwangudde ye aa ah, ah. bano lwali lutalo lwenrm genda osoma akataba kange invisible hand kedawandika mu 212 mbimanyi byaluhanga yaleeta amazzi mu kibuga byaluhanga n'agaba enkoko byaluhanga yeyali badde neexecutive director wa kampala ne bamukuba yes byaluhanga nga amanyi bakansalazi bonna bapalamenti if there is anybody who worked for museveni myandi byaluhanga twamukolera okutuusa omukolo yatukuba n'atuteekaliyo omukoyo yatukuba n'atuteekawali omukoyo yatukuba yamuyiseko nnaku zino nga agenda ngaayagala era yamuyise ku kampala ngaayagala okulokinga kampala ate musajja watu yakolera bwerere sente 59 billion bwe ziba